siga, señor. Cambio. tener más oportunidades si formamos un equipo. Tarde o temprano nuestra suerte cambiará. No sé si deberíamos seguir. No tiene buen aspecto. Salgamos de aquí. dan objetivos que bombardear, márcalos en el mapa táctico. En otro caso, sal a toda velocidad. Repito, nos marchamos y damos comienzo a los ataques aéreos. Danos objetivos o ponte a salvo. bombardear, márcalos en el mapa. En otro caso, nos marchamos y damos comienzo a los me mata aí. Me... Pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que usted hubiese registrado la zona. Esta es la última entrada al complejo Landa. Todas las demás han sido selladas para detener la invasión. Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí, lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar. Está claro que me pegó Mis colegas están esperando ahí arriba, esperándolo a usted, obviamente, el reactor Landa. Ahora mismo el reactor está apagado, pero puede fundar un en cualquier caso tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte. No debería tener acceso a esta información, pero ya veo que de todas formas... ¿También estaba en investigación de armamento? He construido la pistola de gluones, pero soy incapaz de usarla sobre un ser vivo. Usted, en cambio, no parece tener problemas matando. usted delante. ¿verdad? Tiene que activar las dos bombas para inundar el reactor. Esa tubería de acceso ahí abajo le llevará al núcleo. No queda mucho tiempo.